Hakim tukshaka Jesus cho sikar es onyes Galilea. Ke benach haye te hinanya Jesus. Nitug Dios kugash pa kya ich winzeg met hamigugap. Eskuha Jesus hiach Galilea. Acha ich o yashracho tzu. Akonimai nach di boot piaskishat Jerusalem. Habt eerst di Jesus chun tegeki. Neta Jesus hiach kana Galilea roch. Manach hanet diachim bichbin. Es net tu kya aya kutuk chumb di bumuh kutukun ham hat chen ka farnaum es ha yung tumunach te piombech hansmuk kotatha itmutoy ko jesus te himbich judea es kotanach min galilea dat nimin es manustak es yeptagat es nush agdak ha kotim organ, bnach ta ha jesus an moya haich Ben kerst is de eerste woord die we middag hebben meer eerst meer Net ha kutuk tuk bu yazoi, winzen. Ho am de tuk. Tun ma yaten, nan kianems, han nung eeg. Ta Jesus yan mai, nush mum duk, ha mung di yagdak. Ta ha chait ma bek is de ma Jesus di yan nirmrit, ta hiem bech ma chu. Es ko chu yoi, o hiub ku bade cha chum di ben nach zomb, ma ha pu maayin, ta yan mai, ha mung di yagdak. Ta ha ya ku tuk bu yazoi. Pi or o gan, ta إذا خائج أزول إرتم هناك شو رجعي سيم هيون نتا أنكتاج سميت كنا هناك شو نجد أن أمر خيسوس هم أنكت يقدعك نتا خائج إسني دكاك كدي بتناجب مهيون تشوك تمبوك تخا خيسوس تشو أددان هم يماتك كو إيشبو أمن دي بميداج هم مؤات دي بخيسوس جون كو بيش هدا إسنياس غاليليه